Merhabalar arkadaşlar, Dwarlock Yanıt kanalına hoş geldiniz. Ben Cenar. Bugün Metal Gear'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son üsttedik yani üste gitmiştik. Yani üstte yapılacak hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Bir tek kaç teknik öğrettik. O yüzden oraları videoya almak istemedim. Direkt buradan başlamak istedim arkadaşlar. Ve olaya girdik arkadaşlar. Burada, burada bir tane adam varmış. Dur. Hangi adam yani nasıl adam desem ya bunların bir komutanları varmış tamam mı beyler? O komutanları bizim öldürmemiz gerekiyormuş. Öyle dediler bize. Biz de onu yapmaya gel Ahmet. Dur aga şunları alalım lazım oluyor ya. Pardon E'ye basıyorum. Orada ben videoyu alıyorum inşallah ya. Evet güzel bir oyalıyormuşuz. Bir dakika. Ayağa basılı tutmuyoruz çıkartmam. Şükür olsa şu işi kapatalım. Yanıyor mu lan sen? Şimdi söndün değil mi? Tamam. Buradan atlasam bence ölmem ben. Atla oğlum atla aşağıya atla. Buradan atlarken de ölseydin artık yani hop derdi. Bu oyunu bırakıyorum derdim. Bu arada adamları işaretlemeyi unuttum bak bir şurada. Sen görme beni tamam mı? atsam bak birini işaret görmedi o aptal gibi. Şöyle atsam ben acaba. Yok. Şuradan iki kişi gördü. Tamam. Başka var mı acaba? Benim aklıma güzel bir taktik benim ama okula yanmam lazım bir şekilde. Okula alırsak her şey çok kolay olacak. Kıpırdama kıpırdama. İlk boss musun neyse kıpırdama oğlum. Veya şurada bir adam daha yok. Hani işte işaret. Tamam bunu da işaretledim. Eyvah bize bakıyor. Kıpırdama kıpırdama. MG'ye basınca böyle pusuyor Bakın adamlar yapmış beyler. Kısma şeyini falan. Burada masak. Bizden şüphelensin aşağı insin ya. Dayı şunu çevirir misin gözümü alıyor. Yeterince mahsesiz olmaya çalışıyorum bak kafana sıkacağım şimdi he. Biz olmadık biz olmayayım. Bak hala oraya bakıyor geri zekalı. Dayı çevir şunu ya Allah rızası için. Vallahi öldürmeyeceğim sadece bayıltıp üstüne yollayacağım seni. Ve hal Aa, çevirdi galiba kamerayı. Zekalı bulamayacaksın ki sen beni. Siktir. Son anda çevirdi kamerayı ya. Çevirir misin? Lütfen çevirir misin kamerayı? Işığı. Çevirme daha o tarafa dönmedi o kadar. Tamam. Görmez görmez imkansız. O şüphelendi bak bak. Bayılsana lan. Gavat. Bakın arkadaşlar. Sürprize bakın sürprize. Sen işe yarayacaksın orada. Yok şeyi almak istiyorum bak kullanmak istiyorum. Arkadaşlar bu arada ben <gasps> düşme aşağıya düşme. Buradan adam bulmaya çalışacağım. Adam görebiliyor muyum acaba? Şurada benim atım var. Şu, şu tarafa doğru bakacağım. İnşallah kırmızıdan gelmem adam. Ha. Abi ne iş? Senin kulede ne işin var? Kalksın oğlum. Bak. Ha. Benim o kuleye çıkmam lazım bir şekilde. Bak çayı atla. Sizin kutunuzu öldürsem oğlum siz görürsünüz şimdi. Direkt ben şuradan nasıl yapacağım? Aha içeride de adam var. Ben bu olayı sevmedim bak taş şeyin. Aa komutanları asıl komutanları. Ben seni öldüreceğim değil mi? atın ona. Beni kim görüyor? Buraya hemen çıkmam lazım benim. Bu kralı vur. Vur onu vur vur vur vur vur. Gir şuraya gir gir. Yanına gelmiş gibi zekalı. Abi diyor. Oh. Biz kaldığımız yerden hemen devam edeceğiz arkadaşlar. Abi ya. Ay ne yaptım ben? Niye bayrak tuşuna bastım? Pardon şöyle o izlemiştim arkadaşlar. Ben Easter Gamers TV'den. Arkadaşlar ben kaldım. O. Kaldığımız yere kadar devam edeyim. Çünkü adamlar isabet Bu sefer düzgün gideceğim arkadaşlar. Orada ben çok geri zekalı. Your target should be somewhere in that outpost. Don't forget, he has a Spetsnaz recon detail with him. Keep your guard up. Önce kuleleri alırsam ben... Abi o komutan gördü beni, komutan. Komutanlar gördü beni. Ne kadar sürdüm. Adam gördüm. Tamam bir tanesini gördüm. Aha bak bana tutuyor lazayı. Şuraya kadar böyle gideriz. Buradan sonra gideriz. Kıpırdama kıpırdama. Şu pistol da çok uzak gitmiyor ki ben şöyle bir. 100 metre gitse yine çok iyi. Hadi çevir şunu. Bir tek ben varım burada ya. Abi yine o şeyi tuşuna bastım. Buraya bitirsene kamera diyorum. Ay adam bizi gördü görecek diyor. Göremezsin de. Şimdi az açıktan almam lazım. Gördü. Garanti gördü. Hadi şüphelen de in aşağıya ya. İn aşağıya basın seni alacağım. İn, in oğlum aşağıya. Geri zekalı niye şey yapıyorsun ya? Mal işte mal mal. Daha düzgün ilerliyoruz arkadaşlar. Her bölüm bir kere ölüyoruz ya. Senin arkandan dolaşmam lazım benim. Senin arkandan dolaşırsam ben harika şeyler yapacağım. Şu arkaya dön ben koşacağım. Dön şarkı dön dön. Sıksam ölür mü acaba ya? Ölür mü? Çevirsene şunu. Çevirmeye biraz başladı. Abi işte bu ışıklılar çok tehlike bu ışıklılar. Bu ışıklılar çok tehlikeli. Evet arkadaşlar bu ışıklar dediğim gibi çok tehlikeli. Burada ama bak adam beni arıyordu az önce. <laughs> orada şüphelendi göremeyince korktu herhalde o. Çevirir misin şu kamerayı rica etsem? Ay ışığı. Ben de Kürt gibi konuşuyorum. Ka ışığa kamera demeye başladım ya. Çevirmeye başladı abi. Abi riske bakar mısın? Karşıya da gözükmeyelim yeter şimdi. Tamam. Konuşturmadım bile adamı. Evet arkadaşlar adamı yolluyoruz. Hangi? 7 metrelik adam mı gördün lan? Şuradan atla. Atla buradan. Üste ulaşmış şu attığımız adam fırlattığımız. Abi ters yer. O tam düz yerden geldik. Tam yerinden geldik. Şurada da adamlar olması istiyordu benim izlediğim videoda. Mr. Gamers TV'de takip edebilirsiniz arkadaşlar. O da Anne ileride videolara iniyor. Bunu da söyleyeyim. Hep böyle şeyler yapıyorlar? şöyle. İnşallah adamlar oradadır ya. Orada mısınız lan? orada adam var. O işaret ettiğimiz adam orada. Pislik adam onların komutanı. Allah maksiyet yaptık. Ben şu kuleye çıkarsam var ya. Efsane olamaz çünkü ben kuleye çıkamam. Oradaki adam bakıyor. Bakmazsa Diğer kuledeki adam bakmazsa ben çok güzel gideceğim de. Yalnız arkadaşlar bunların yan görev olmasına rağmen çok zor geçmiyor mu? Çık işte çık çık geri zekalı. Bayılman lazım senin. Şimdi tehlikedeyiz yani. Lan. Ters dön ters. Extraction failed. Şimdi abi bu diğer ışıklığı al alırsa ama seni. Bu damar bir şey teyzeden. Şu tarafa bakıyor. Bak ne yaşasın. Gel sen buraya gel gel. Gel de kafanı bileyim gel. Şerefsiz nereden geldi buraya ya? Abi. İsmim şu an çok zor biliyorsunuz mu? O da şüphesiz diye. 63 metreden sen şüphesiz diyorsun ben anlamıyorum ya. Orada ben adam kafası gördüm abi. Yok adam kafası mı acaba ne? Yok abi değil çok bölgelendirmeymiş. Lan lan lan lan. Lan atla atla. Start by using your binoculars to get a grasp of your surroundings. Yaklaş yaklaş bana. gene ses çıktı. Ben böyle burada pusacağım. Gel gel. Gel abi gel. Gel abi kim gelelim? Sağa sola dikkat edelim İkisini de yalnız güzel hiç yaptırmadım ya. Kim gördü lan? Lan bir saniye bir saniye bir saniye. Mousepad'imde bir şeyler geldi o yüzden mouse gidemedim. Gördün ne? Kim gördü? Kimi gördüğünü söylesiniz. Seni de aldım. Sen de gitti. Başkadan var mı abi? Sen, sen can mı çekiyorsun abi sen? Can çekişmek çok günah bir şeydir. O yüzden can çekiştirmedim. Ama seni ha, az önce bayıltıp gebertmedim ya. Şöyle çık çık çık. Gitti o. Bu da can çekişmesi. Şu anda güzel gidiyoruz arkadaşlar hastayım. O yüzden bunu çekiyorum sürekli kusura bakmayın. Direkt suyuyorum. 4 gün oldu benim hastalığım hala geçmedi. Onlardan şimdi bir tanesi gelecek buraya. Bir saniye burada metal falan olabilir, loot olabilir. Kesin buradan geldi. Tamam garantilendi yani. Komutan, sen hayırdır abi? Görev bitmiş. Tamam. Çok basit oldu yani. Hani ilk başta zor zordu ikincisi çok basitti. Görevin. E gir. Neredesin oğlum? Ha. Sıkın var abi. Patır patik sıkıyorlar şu an. Atmasın be. Hadi oğlum. Lan tek hala. Yerden atla ya Allah kızı. Yalnız şimdi gideceğim güvenli bölge nere acaba? Güvenli yerin bölgesini biliyor, biliyor musunuz ya? Adam oradayla adam mı var? Yani nişanladığımız adam bırakmayacakmış ya. Şimdi mi soruyorum bunu? Bana mı sıkacak bunlar o silahlar? Şimdi bakalım tabuğa. Bravo iki tane adam daha gözüküyor. Bana ha bana bana. Bana silah çektin sen. sen Ölmedim mi lan? Başka adam daha bir tane daha gözüküyor. Sen neredesin? Abisi. Sen neredesin? Bir tane daha gördüm galiba. Ulan bir de bomba falan atıyor. Görüyoruz. şunu yukarı çık diyor bana 22 metre yukarıda bir şey varmış. Ben kesin kendi silah falan çok oldu. Ee, tamam abi. Ya Tamam beygirim benim burada. Şöyle yakınlaştıralım. Ben buraya gideceğim. Neredesin lan at. Gel buraya. Murat nerede? Ölüyorum arkadaşlar. Ben nasıl bir hastalık diye. İşte geri zekalı. Sen ne mal bir artmışsın ya. Hani abi gideceğimiz yer nerede? Bu taraf değil mi? Tamam. Senin üstüne olacağım kurtaracağım seni. Seni kurtardım derim gir. Orada bir yer gösteriyor ama çık Extraction failed. Sen ne gösteriyorsun bana burada iki Silahımı mı gösteriyorsun? Büyük ihtimal ben buraya gideceğim. Abi ne alaka ya? Bitir bitmiş de görevi. Yani bir bölgeye gitmemi mi bekliyorum? Ne yapıyorum da nerede gideceğim? Ne saçma ya Allah. Ulan eğer bana silah şeyini yapıyorsan senin var ya. Lan abi ışıklarım patlatıyor bana ya. abi adamları da kalmadı ki. Beygir ne yapacağız beygir? Buraya doğru gideyim abi. Şimdi Yakınlaşmadı bu. Duracak. Şöyle bir şey mi yok? belanı versin oğlum. Arkadaşlar ben videoyu burada durduracağım. Arkadaşlar ne yapacağım anladığım gibi. Aman. The last place Cyber would think to look That's what kept you safe in British military hospital for nine years. The safest place from a whale is inside its own belly. Tamam çağır işte bunu. Abi diyor ki bana yani. Hiç adam kalmayacakmış galiba. Cypher went so far as to attack British territory, burning their own ally. Sadly, they wanted you dead. He said I was in a British military hospital, but the doctor had a Greek accent. They hire locally, easier to trust them. Italy is also home to Greek Cypriots, after all. What about the Turks? They haven't returned to the south. Not yet. The Cyprus dispute is still a long way from resolve. Ben de öyle kurtuldum. Tamam videoyu alıyorum değil mi? Evet devam ediyorum. Turkish Cypriots in the north, Greek Cypriots in the south. Between them, the Green Line, the UN established. Ne aptal. And Decalia right on top of it. It does. Another huh? reason it was the subject on board. Leave the rest to us. Spot any outsiders snooping around. So how do things stand? Now, last year, the Turks declared that the Turkish Republic of Northern Cyprus is an independent state, though it's only Turkey that recognizes it. In the past, the Greeks and Turks lived side by side in the same villages. There are reasons to fight. Those came from the outside. Greece, Turkey, Britain, America. They all Aynı aşağı in ya. Geri zekalı. But Dur dur abi şurada. Önceki mekan neredeydi? Mekan. Acaba bunların hepsini bana diyor ki toplam mı diyorsun? Ama da objective complete dedim. Şunları da mı yapıyoruz? Lan çömel o şu gördüğün her yere. böyle tamam buna da sıkın. So your suppressor is worn out. That gun will be as loud as any other now. If you have to shoot, be careful. Buna sıkıyoruz bir şey olmuyor. When did they reopen it? Not long after you were attacked. Once they finished sweeping it for mines Sus be radyo sus be. Bu Çok gereksiz bir şey koymuşlar ya. Biraz sus Allah rızası için sus. This is Have arrived at LZ. Will stand by. Bak helikopter nereye geldi? 200. Support helicopter has arrived. Nat niye gelmiyor? Bu işte şimdi Nat gelmiyor. Şey yaptık ya? Abi adama bak kendi kendine yatıyor bak çıldırttı beni ya. Neredesin lan? Aptal at. Bak gidiyor yine kendi kendine. Benim binemeyeceğime sanıyorum. Benim binemeyeceğime sanıyorum. Save aldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, dinlemiyor müzik falan. Ha şimdi şeye gideceğim. Dur dur. Taptan seçiyorduk galiba. Bizim nerede? Bunlara gitme de bir. Görevlisi işte. Görevimiz kaldı. Evet arkadaşlar biz videoyu burada sonlandırdım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atmayı unutmayınız.